我哥哥。嗯嗯。来来来，阿姨阿姨。 titik, mama apa ada cara. dengar ini. Nah, Nyami? <laughs> Nyami Ya. 哎呦呦，不一样。哎呀，有两斤，有三斤。赶紧搬。呀呀呀，呀呀 I don't wanna say anything Cause if I do I might say the wrong words Oh no Kung nagustuhan niyo po yung video ko for today, please do like, share, leave a comment down below. And huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko para lagi po kayo updated sa mga video na upload ko dito sa YouTube channel ko. Thank you everyone and God bless. Bye-bye! Oh, if I said